شماره بهت بدم زنگ میزنی <laughs> تو بزن تریسا میره سلام ها چطوری خوش اومدیم به کانال آقای لایت بچه ها امروز اومدم با یک ویدیوی دیگه بچه میتونم از این ویدیو لذت کافی ببرین و حتما حتما حتما حتما لطفا subscribe رو بزنین و زنگوله هم بزن که بفهمی من که ویدیو میذارم میذارم لایک هم حتما یادتون نره دم تک تکتون گرم بدون معطلی بریم که ویدیو رو شروع کنیم بریم شروع کنیم چیزی تو دختر چیزی زدی؟ بعد کوبسیا نه چیزی نزدم من نزده همینم بزنم که یا اول خدا وکیلی چند سالته؟ 25 یه دقیقه واسه سوپرمارکت آقا 20 20 شماره بهت بدم زنگ میزنی <laughs> تو بزنم OK OK شماره تو بزن باشه بیا خب بچه ها تو این ویدیو قراره که دوتا عکس نشون میدم با فیلتر دوتاشونم ببینیم کدوم انتخاب میکنم برای یه شب خوابیدن یا یه شب دوست سرشون بشه آره ترجیح میدی با کدوم پسره بخوابی با این یکی یا با این یکی اونی که لباس چرا با اون کسی هم خب الان وایس قیافه دوتاشون هم بهت نشون بدم این اون یکیه این پسرمونه به نظرت خوشی پن آره چیزی نه هیچی برش باش دوست داری با کدوم پسری شب بخوابی این یکی یا اون یکی مشکیه خب ببین الان قیافه اصلیش رو بهت نشون میدم خب انتخاب خوبی کردم راجیم قسمت نمیشه با کدومتون دوست پسرت باشی این یا این یکی huh? I'm at my at home. کدوم یکی اومری همون که لباسش صورتیه حاجی بشه مشیه چند نفری تو ما الان یک، دو سه چهار پنج شش تا خب شش تاتون هم رای بدیم ببینم چند چنده صورتی سه تا صورتی سه تا مشکی بابا بنازم سه تا صورتی سه تا مشکی آمیسا برابر شد که آره دیگه دادی خوشت اومده خوبی؟ لال نبودی سلام خوبی؟ تو دیشب خونه بودی؟ آره چطور؟ آخه ما تو آسمون نبود خواستم ببینم کجایی <laughs> آجی اصلا اومد خیلی خوب دمت کرم آجی <laughs> ببین دوست داری کدوم پسره دوست پسرت بشه فقط همین این یا این انتخاب کن بعد من میرم با اجازه کدوم یکی راستیه چپیه سیاه قرمز؟ سفید قرمز قرمز سفید و همین قرمزه آره هم گرم دختر خانم جون واقعا مرسی Hello. Don't. Hello? Just don't. What do you mean don't? Ooh. How did you do that? Magic. دوست پسرت بشی. میشناسیشون؟ هیچ کدوم. تو دوتاشون هم یوتیوبرم از میشناسم تو هم میشناسم <laughs> من کدوم خریم تو همون خری که تو یوتیوبی ای بابا نشد نه کدومش کدومشون کدومشون اون چون خیلی بیادبه همیشه ویدیوهاشو میبینم همه رو دیس میکنه یکی که این یکی خودتی نه اونم تو. خودتی دیگه نه بمون بابا خودتی دیگه نه دیگه بابا خب باشه این یکی کدوم یکی قرمزه mm. ah. باشی الان خوبه چرا تصورت از یه چیز دیگه به یه چیز دیگه تغییر کرد عجب نمیدونم نمیدونم دوست داری با اون یکی خره ازدواج کنی خیلی خوب آره. بابا اون یکی خودت بودی دیگه <laughs> لعنتی چی میگه خودی که خر نه خودت گفتی دیگه نه ببین خر بشم یونجا میشی بخورمه <laughs> آره خوبه بجی به رو یونجا ما پیدا کردم بفیسم از یک دادش چقدر فکر میشه یکم بری دورتر خیلی از یک تا ده ده خب تیپم لباس آبی یه تیشرت دیگه خب ده اینم ده آره دیگه تیشرت حالا یه بهونه ای بیار که تو ندی پسرا چقدر پرون <laughs> جدی میگم خب بهونت بیا ندارم نداری خب بنداز بینیم شمارت به فیس من از یک داداش چقدر ده به تیپم به تیپ سادی آبی تیپت یه تیشرت یه نمره بدم نو نو خب حالا یه بهونه بیار که نمیخوای شمارت بدیم <laughs> درنگ بهونه آره من رل دارم رلت خوابیده فعلا آره تیریسا میره خب جملات بنویسی دهانی که نتونستی خیلی مریض میدونستی خوربونه آره خدافزی نرو یه پیکابلان کشیدم بیرون سم خدا چیه بهت میگم فقط اشکن کن ببین تو دوست پسر دو متری نمیخوای نه مگه تو دو متری داشت نه من قدم یک و چهار توریدم دو متر شدم بارا ورتی که اینگه بارا گم شد ببین ببین یه چیزی بله. فهمیدشم تا کم میشی بیام زیرت <laughs> نمیدونم نمیدونی من از آقایی بپرسم اجازه بده <laughs> کجا هست آقایید آقایی ندارم بابا خوابیده آقایید به مولا آره اینجاست بقرمه نه بغل نیست اینجاست <laughs> همون یه سوال بپرسم بپرسایشم من قبل اینکه تو چیز کنه با تو تماس بگیرم دو تا دختر داشتم واسه شون هنگدرام میزدم بعد مسخرم کردن گفتن خیلی بد میزنی واسه بزنم ببین چه جوری میزنم قربونت برم داداش این چی فضا نوردی چی این هنگ درامه فیلم یاقی رو دیدی نه آه اوکی حالا میشنم صداشو خوب زدم عالی بناز دمت گرم جدی میگی یا الکی نه خوب یه ریتمی داشت نمیدونم ولی حالا یه سریالی بود ولی دقیق یادم میدونستی خیلی آدم مهربونی هستی داداش ناموسن خیلی عشقی قربونت برم آنجا خیلی سمی Tense What? Tense What? Oh! Oh my god! She she says that you're pretty. You look handsome. Oh, thank you. Yeah. This this age this age. Are you real? She's asking uh, if you're real. <laughs> yeah. What do you mean? Oh my god. <laughs> How old are you? I'm 19. Oh my god. Perfect. Perfect. Okay, so give me your Snapchat or number. Okay, wait. She's giving. She says she says like, "Oh my god, I'm melting." <laughs> okay, okay. So, what? what are you doing, Gil? Mm-hmm. How old are you? 16. No, No, you're not 16. Are you kidding me? No. You look like 4. What the fuck? What? What do you <laughs> What do you mean new? Like the the camera sw- switch. hmm You you did what the fuck? Oh my god. Let's go to the beach with a drink to us each yeah, do what we do. Meet up with the gang.